гранит. Да вот он! This is the future. This is the future. Esse Вон он! Вот он! Не упырь, блядь, гнида, блядь! Вон он! Неси его, пацаны! На, блядь, нагреть, сука!